Зараз ради інтереса подивлюсь. Як тут окрить кришу. От, друзі, обрешетку ми вже закончили. І хотіли сьогодні крити кришу, але криша в нас не вийде, тому що все в снігу і мокре. Сніг розтає, ну то есть профлі зараз будемо вложити, він буде спливати. Це раз, а во-вторых, повністю буде мокрий, бо треба на колінах повзати по цій по обрешетці. І І всі будемо мокрі. Коротше, всім добрий день. Зараз покажу по ангару, що ми зробили, що ми купили для ангара. Також заміряємо Е, щільовий полутюленій, скільки там набралося у ванну. Ну і так далі і тому подобне. Сьогодні ми вирішили зробити отбой по роботі, тому що сніг мокрий на брусках. Не вийде сьогодні у нас нічого. Іменно по кровлі. И также, друзья, мой шуруповерт упал с крыши. Шурик навернувся з самої верхньої точки вниз. Я його повісив, виходить, о, бачите, повісив об швеллерок. Там швеллер у мене, ну такий крабік був приварений на соєднення бруса. І видать там острий край був і воно зразу розрізало цей шнурок. І він полетів. Полетів, шурик, дивлюся, розлетівся по кускам. Валяється це в одній стороні, це в другій кажу. Дядь Сані, мабуть, хана моєму шурику хваленому. А ні, зібрав. І шурик працює. Що що вийшло? Отбило. Отбило ось одне одне кріплення для зацепа батареї. Ось одна осталась половинка, другу відбило. А так це робить. Кстати, хороша штука. Він такий самий по по мощності, по всьому, як і електро. Тому що ми бруски крутили. Бруски ми крутили всю обрішотку, як ви бачите, ми її всю зробили. Ми її робили три дня. По рядам, отак, три ряда. Вони по 4 метри, три ряда робили за три дня. Е, чого так е, довго? Того, що кожен брус треба прикрутити в металічну трубу. І сам брус 50 мм толщина, а такий саморіз. Спрашували, якими саморізами ви крутите. Ось такий саморіз з усиленим сверлом. Ось. Він е, метал хорошо круте і в метал, хорошо затягує, аж в брус. Но сам брусок погано сверле. Іменно брусок товстий, він погано його просверлює. Брус погано сверле і довго. І ми, виходить, кожен брусок над трубою просверлюємо, а тоді тільки одіваємо другу біту і крутимо ці в трубу. Тобто, от Із-за цього у нас обрешетка так довго. То мені там писали, е, що типу, ти так довго робиш ангар, я ж нікуди не спішу. Я роблю все сам. Е, нікого не нанімаю. Дядь Саня мені єдине допомагав по сварочним роботам. Ну він поки понизу, він е, варить добре вопросів до нього нема. Звісно, по таким висотним ділам вже він такий, він боїться висоти, медленній, ну, але тим не менше допомагає, поправляє, подає мені з ним трошки веселіше, ніж самому. І зараз також з ним, якщо завтра все нормально буде, то будемо крити кришу, починати. Вчора теж днем пройшов сніг, ми ще доганяли третій ряд, центральний. І під вечір сніг весь розтаяв і всі, весь брус був сухий. Я думав, ну сьогодні, мабуть, буде сухенький брус. А ні, воно опять сніжок випав і таке плюсував, Він то стече до вечора, а завтра, я думаю, буде нормально. Ну, тобто будемо дивитися. Тобто, отак, давайте я вам покажу, що ми купили. І також, друзі, замірюємо. Тут скільки набралося раді інтересу, це вже скільки пройшло після останнього, як ми скачували, та пару неділь, мабуть, явно пройшло. І не забувайте, не забувайте, повторяю, ставить отак от хвостики, бачите, уверх. Ставте хвостики вверх. Вони віддихають. Ну, зараз заміряємо, да? Я беру свою суперарматуру. Сухе, сухе. Ано. Ч, ч, ч. Кача, кача, кача, кача, кача, кача, кача, кача, кача, кача, кача, кача. И замеряем. А ну, давай, подходьте из поля зрения. Давай. Оп, уперлось. Есть, тікай. Так, ось верх щелевих. І виходимо. Сюди. А ну. Ось верх щелевих. Ну скільки? Сантиметрів. Е, сантиметрів до 10. А це за дві неділі. Ну скільки? Дві неділі пройшло, як качав, я просто вже не пам'ятаю. Ну так, да, за пару неділь, та ще, коротше. Ну ще багато. Ну воно зараз тут як виходить? У них. О! О! У них тут е, Оце вже я замітив по корму, як вони їдять. У них вже виходить уже спад пішов іменно на употреблення корма. Вони якось е, їли їли, а зараз раз і спад. Я ж бачу, що вони їдять вже хуже. Ну, у них буває таке, якщо жор, їдять хорошо, а так зараз вже остепенились, корму іде не дуже. Це поросятам. Сьогодні я думаю, скільки ж моїм цим поросятам? Одним буде 10-го. Е, лютого, 10 чи 9 4 місяця, а 8, да, Вік? 8 лютого 4 місяця буде одним, а другим з цієї партії вже 4 місяця. 29 чи 30 було 4. місяці. Коротше, 4 місяців. Ех ви. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. 4 місяці моїм тюленчикам. І то це ще виходить тим, е, ну тут менша половина. Тільки 8 буде 4 місяці. Ну, Нормальний. А я щось ще й по пута місяця думаю, щось медленно якось ростуть, а сьогодні утром почали вважати. Та давай глянемо по записям. Віка подивилася по записям, а воно. Коротше, одним ще нема 4, а другим вже є якраз. Ну, а ті, що більшіші, крупніші, оце їм 4, а ті, що чуть менше, ото вони на 10 днів і проіграють. Так, заміряли щелеву, хвостики поставили вверх, гонимо далі. Дивіться, тут в нас по ангару. І я вважаю, скільки я вложив в ангар. Раді інтересу, скільки він мені обійдеться, коли робити своїми силами. Не нанімає. Я знаю, скільки якщо нанять зробити. І от мені цікаво, скільки вийде, якщо я сам. Е, повністю всю обрешетку ми докрутили. Повністю всю. Діагональні зв'язки ми на цій стінці повністю доробили. Звісно, діагональна зв'язь сработала просто шикарно. Просто шикарно. Я на угол залазив і пробував цю стінку так ну, розкачувати типу, сильно. Раніше чуть-чуть такий якби люфт був, воно ж об'єм здоровий, тяжовий. А зараз, звісно, просто як е, як монолітна стінка укріпилася. Оце, друзі, так правильно робити діагоналі. Не так, допустимо, кидати знизу, там наверх, а іменно висоту розділити на дві рівномірних частини і ці равно, два рівномірних квадратика поділити на діагональні зв'язки. Отак буде саме ефективна діагональна зв'язь. Ми по-разному робили, пробували е, різні методи. Ну, як був на стройці, як займався стройкою, то ну, трошки щось пройшов, вже трошки якийсь опит є. Я як хотів іменно поверху. Я спочатку хотів наверху зробити отак, як я, допустимо, тут робив. Е, соєдинительний у мене швелірок, е, крабик чи ракушка, як я її називаю. Отакий соєдинительний швеллер приварити на ферму і брус гнати отак, ровно друг напротив друга. А потім подумав, там наверху мудохаться, з цією сваркою лазить з усім. Ну що я, що воно мені дасть, якщо я зроблю е, ровненько друг напроти друга бруски. Думаю, не буду заморачуватися. І взяв, прогнав спочатку оцей ось перший ряд, потім отой ряд і потім уже центральний ряд. Все одно я планую потолок в будущем підшити. Ну, щоб не було ні конденсата, нічого. Треба желательно, звісно, чимось підшити. Або гідропаробар'єром, або може якимось не знаю, коротше, чим. Ну, желательно звісно, в будущем його... Да, це не спішить, не гаряче, ну в будущем треба, звісно, підшивати. Це по-любому. По брускам у мене осталося 6 штук. Ці 6 е, брусків у мене піде 3. 3 піде ще туди під коньок закрутю і 3 піде на соєднення листов, де вони будуть зустрічатися і на перехльост. Добавлю 3 штуки ще туди, тобто по центру. Ну це я так думаю, там я подивлюся, вже як почнемо крити, воно мені покаже, як буде краще, як этот. Коротше, на такому етапі. Треба крити кришу. І так же все время, як я займався ангаром, ну це ще до Нового року, як ми ми робити перестали, е, по-моєму, в ноябрі. І в декабрі я вже займався тюлені вирізав, реалізував. Тобто ми в декабрі не робили. І январ, вважай, весь не робили, це ми під кінець января тільки почали робити. Вернулись до ангара. Я все время думав, що ж мені робити внутрі. Чим займатися іменно по внутрішній часті. От що мені робити, мені ж теж, я то розумію, я обіш'ю профліст, усе снаружи. Е, ну і що воно мені дасть? Ну Я ж не зможу навіть е, там пшениця трошки насипеться під стінку, вже воно туди попаде, ну якби не те. Нічого там біг-бег не поставиш, може профліст пом'ять там чи що. Ну, тобто стінка э, така, що з нею не контактуєш. Я все время думав, ну що мені, що мені придумати. Почав шукати. Хотів спочатку беушний сендвіч. Сендвіча прогнати 2 метри в висоту. Він по метру шириною. 2 метри прогнати сендвіча, щоб можна було контактувати з стінами, ну і трохи на стіни насипати. Сендвіч э, ціни космічні. Потім давай шукати плоский шифер. Плоский шифер, во-первых, його немає, його не, я так поняв, зараз не роблять. І ціна на один листок, там е, метр 10, метр 15 на метр 75 більше 600 гривень на один листок. І оце в мене якби постійно ця мисля була. І що ви думаєте? Я Віки кажу, «Е, та треба шифр пошукати туди-сюди. А Віка зайшла в об'явлення <laughs> шифр. І знайшла мені беушний шифр. І тут рядом у нас е, в Люботину. Люботин недалеко від нас. І коротше, беушний шифр. Пошліть, я вам покажу. Я його трошки більше. Там, коротше, виходить, беушний шифр. Ось він лежить. Зараз я вам його покажу. І також продається отакі от е, поддончики по 40 гривень. Оце один подончик 40 гривень. Фанера 20 мм толщина. Ну я і за фанери взяв, тому що так ящики для корма мені робити, чи що мені такі подончики треба. Коротше, таких подончиків я взяв собі 10 штук. Ну так, чи просто навіть е, під під мішки, під бігбег, під ще щось, кинув два штуки і все. Тобто воно мені треба. Ну там ще є. А шифера вже там нема. Ось шифер. Отакі ось, виходить, один листок шифера перерізаний вдоль пополам. Це в них були полочки, стілажі для просушки тротуарної плітки. І теж стілажі теж для просушки тротуарної плітки. І це со стілажей. Вони просто її розрізали, виходить, шиферину е, вдоль і використовували на стілаж. І отаку я купив. А мені яка різниця, обшивати стіни внутрі. Мені то що треба. Запущу, ну я ще не знаю, або отак у два, або в три запущу його, та, навірно, в три Метр шістдесят висотою зроблю од низа. Зроблю обрешетку з бруса і в три штуки зашью. Також мені там ще планую теж кое-що робити, теж мені туди треба. І в сараї, і там, де в мене е, здорові свиноматки, контактують з профлістом, теж б туди б зашити би щоб вони його не не мяли, щоб не обтирали, не де нічого. Ціна, по чому я брав, да, це, <laughs> це ж перше, по чому я брав. 100 гривнів штука. А, про, а цілий стоїть до 600. Ні, цілий ж по 600 ще треба знайти, якщо він є в налічі. А цей, виходить, я взяв дві половинки, ось ось один лист. Оце дві половинки, 200 гривень. Одна одна ця розрізана 100 гривень штука. А так, ну, виходить, листок 200 гривень. А я брав ще той сарай, ми робили з Сашком, обшивали там для поросят. Я брав, по-моєму, 280 гривень, це ще 2 роки назад, чи вже третій год, я вже не пам'ятаю, скільки тому сараю. У нас 280 гривень, точно такий розмір. І ми його пошили, красота. Я його і на низ там позапускав, ну я вам показував. А зараз, так, да, я його взяв ну як би сказати, трошки більше, ніж мені треба. Я забрав все, що було. Думаю, такий матеріал він везде піде. І знаружи обшить, і внутрі, ну тобто те, що треба. Ну, ну, красота, він, ну, я кажу, а як состояння? Я навіть і не дивився, його не їздив. Я сказав, а якщо у вас там чим доставити, а газель треба нанімати. Та кажу, найміть газель і привезіть. А ви точно заберете. Точно, і гроші наперед не брали на карточку. Привезли і все. Ні, койде розтвор, койде ось якась краска. Ну, зрозуміло, ну яка різниця, по зачищаємо, де надо. Всі цілі, без трещин, всі уголочки, все чітко. А це ж у них оце на стілажі йшло. Ну я так зрозумів, об'єми там плітки були. Ого. Да, вообще, а ось взагалі як новий, да, оця іменно. Ось ця пачка як як нова взагалі. Тобто красота. Е, Стілажі у них отакі по 40 гривень. І є обичні поддони, по-моєму, як вона мені сказала, теж по 40 гривень. Якщо кому треба буде, ну напишіть в коментарях, дай телефон, я дам. Люботин недалеко, там є отакі поддони і і обичні поддони. Я номер дам цієї жінки, е, кому треба. Так, що я ще хотів вам розказати. По внутрішній стінці, як я вирішив, внутрі ми так само зробимо. Зашиваємо брус сюди, з цієї сторони, з внутрішньої. Обшиваємо брус так само, ну, приблизно от як раз, два, три, чотири бруса зашили. І на ці чотири бруса я зроблю так, щоб лягало вдоль три листа. Ось раз листок два листок і три листок. Ну, тобто, щоб один брус ділився на два листа тут і там. І так я метр, там він виходить половинка 56, три штуки по 56, метр 50, метр 62, метр 68. Метр 68, та ширина виходить. Якщо я не ошибаюсь. От сделаю метр 68 висота. Ну, примерно така вона ось буде. Оце по внутрішній стінці я повністю по всьому периметру так обіш'ю. І так же само я обіш'ю і тут. Де в мене кормовий цех, теж саме обіш'ю і теж так само заш'ю. Де будуть двері, двері, я думаю, будуть в цьому районі, то я тут оставлю для виходу двері. Отак. І такий же в мене вопрос до вас фермери ж мене дивляться, в кого техніки багато все. Скажіть мені, пожалуйста, висота газона, висота Камаза і висота краза. І мана, висота мана. Не в піднятому положенні кузова, мені то кузова тут хватить, щоб підняти, а іменно сама висота, щоб заїхати, бо я щось так думаю, я високі ворота зробив. Ілі мені так кажеться, ну я думаю, їх трошки хоча б на метр може уменшити, бо зачем мені такі здорові? Напишіть висота, яка виходить Камаза, Краза і Мана. Іменно кабіни. Щоб я, ну і вроді би Камаза я в інтернеті дивився 2,60, а що в мене тут 4,30. Може мені уменшить хоча б е, хоча б на метр, сантиметрів на 70. Щоб було, допустимо, 3,50. 3,50 хватить мені на все чи ні. От напишіть мені, 3,50 мені хватить чи ні. Коротше, отак. Ну, а поворотом не знаю. Якщо я зроблю менше, можна зробити підвісні, щоб вони висіли, як откатні, тільки вверх ногами. Підвісні, откатив, заїхав. Можна так зробити, а можна не заморачуватися. Якщо вони будуть ниже, то нічого страшного. Дві половинки, одну туди завернув, закрив, одну сюди завернув, закрив. Заїхав раз в год, там, як іде уборошна, понавозив. І все. Ну, можна так. Закрив, а тут можна калітку, або в мене там буде проход знутрі, а тут е, половинку відкривати, якщо що треба заїхати, виїхати. Так в мене його, якби я його повний забивати не буду. Не планую повний забивати. Ну, планую, допустимо, от от заходу, ця часть справа. Ну, хай вона буде насипана, хай там метр якийсь насипем на стіни. Ну, тобто, отак. І все. Мені багато тут не треба, а то думають, скільки тонн влізе, 200 тонн, 100 тонн чи 150 тонн. Мені багато тут не треба. допустимо, е, зернова група і тут якась, допустимо, зернова група, там тут та ж кукуруза тут буде висипана та й все. Також можна тут поставити е, в прицеп мій, бо його дід нікуди стоїть в тому дворі. Е, сюди перегоню. І можна, може колись буде, дасть Бог, тракторець якийсь, то і трактор тут буде стояти. Тобто мені міста хватить, мені об'єму не треба. Я ж не не планую. Там, Мені вистачає той, що я набрав е, в прошлому году, мені ще вистачає і на Новий год. Мене вон там ще навіть не тронуто, там скільки у нас, по-моєму, 12 чи 15 тонн, да? В тому вагоні. 15, да, в тому вагоні лежить. І кстати, по тому вагону пошить, я покажу. Там у мене е, в прошлом году, хто давно мене дивиться, там теж хранилась в мішках пшениця. Її миші повністю переточили, воняло мишами, куча мішків рваних, все було е, в цих мишах. Я давай їх травити. Коротше, е, проблема була з мишами така, і всі мішки повністю поточені були. А я цей год зробив як? Е, взяв, о, Ми його опустили з сашком він стояв. Е, сантиметрів 40 уверх на дисках на газоновських. Ми його опустили. Снаружи я так обшив профлістом обрізками. Це хто не знає. Внутрянку залив бетоном. Нижню часть, ось вона, нижня часть, обшив металом. У мене був беушний сарай, ми розбирали. Повністю, ну, грубо говоря, метр по периметру обшив металом і залив. О, а тут пакетик пропав, з'їла. Ось я ложу пакети, ну не сильно вони їх і їдять. Нема ні запаха мишей. Деревом пахне. Деревом, ну так, да, ми ось дядь доски сюди поскладали. Ні запаха мишей нема, ніде нічого. Тобто просто мишей, миші, от, ну, я так пакетики сюди на вход кидаю, думаю, вдруг вона так зайде. Чи що, зразу покушає. покушає да. І ось 15 ну, тонн 12-15 тут храниться. Я не пам'ятаю, скільки тут самих бігбегів. Ну, Е, раніше ми вважали чи 15, чи 17, чи 18 тонн. Тут є. Ну, яка різниця, скільки, ну воно ще навіть не тронуте, до нього ще діло не дійшло, в нас там ще воно забите. Те треба все ізрасходувати з кормового цеха. І ще в гаражі є і в бочках, і два повних бігбега. Ми ми зараз в основному із гаража беремо, щоб гараж. Ну вже ми гараж освободили, ну там ще треба освобождати. Тобто отак. Ось. Це в металообшивну танку. Це, хто не знає, от ми зробимо ангар, вся зернова група буде в цьому году вже висипатися в ангар. Все буде в ангарі, я не буду забивати гаражі, кормові цеха. А це в мене буде мастерська. Я тут поставлю буржуєчку, зроблю нормальні стілажі, полочки. І, ну, Повністю собі переоборудую. Це оце іменно вагончик для мастерской. Він у мене виходить 3 на 6 или 3 на 9, 3 на 6, по-моєму, чи 3 на 9. І зроблю, тут в мене буде тупо мастерська. А там ангар. А тут, тут я планую зробити в цьому районі е, беседку. Здорову, красиву беседку. Ну це буде потім, тому що ми двір якби Получається, це ще треба о культури зробити його нормально. А там тоді то буде таке там хоздвір. Коротше так. І потім будемо так само потихоньку е, забор міняти по всьому периметру частями. У мене їх виходить три частини. Ота часть перша, ця друга, а ця часть третя. Длина виходить. Та хто його знає, метрів 50 може більше. Ну, багато. Тут на забор теж треба багато металу, стоїк. Тобто, я думаю, постепенно, по чуть-чуть робити. Ну, а потім трошки отак будемо культурювати. Також спрашували, як ви крутите саморез, як ви крутите брусок до е, металічної труби. Ну, ось тут покажи. Ось, виходить, такий ось саморез. Ось він. І цей саморез Крутимо ось отак просто. Ну, желательно, можна і так просверлити, ось дивіться, скільки він залазить. От брус 50-й, от дивіться скільки. Він його просверлює і заходить туди в трубу. Труба, оця стояла. по-моєму, стінка 4 мм, є навіть більше койде. Оця іменно сторона. Та теж стінка хороша, стояві. Ну, а ці всі второстепенні, там уже разнобой у нас йде. Ну, то есть я так планую все робити. Так що, друзі, показав вам свої поддони, які я купив. Показав вам шифер, який я купив. Дрова ми так і не пиляли, тому що займалися обрешеткою. Ну, завтра, думаю, вже займемося, якщо все нормально. Ну, воно з криші вже стікає. От на шифер вже сніга немає, воно вже постікало. Ну на досках трошки довше. І будемо зашивати кришу. Зашиємо кришу, потім будемо зашивати самі стіни по чуть-чуть, а потім, вже як зашиємо всі стіни снаружи, тоді ми перейдемо внутрішню часть і будемо зашивати шифером внутрішню часть. Потім, як розтане, ну там уже туди весною, вирівняємо повністю всередині все засипемо, трамбуємо і будемо щось думати, що там дешевше, як там по деньгам і коротше отак. Ну Це все я буду показувати поетапно. Робимо самі, не спіша, спішить нам нікуди. І чого? Я не спішу, тому що в мене ще й другої роботи вистачає, крім постройки. Ну, вдома то вистачає роботи, воно так кажеться, що займайтеся ангарами все. Ну воно і те треба робити, і те, і те, і те. Коротше, так всього потрошку, всього по чуть-чуть. Коротше так. Всім спасибо за внимание. Хвости уверх і всім пока.